Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі студияда Жазгүл Сейдахматова, саламатсыздарбы. Ордо қалада өткен Шанхай қызматташты ұйымының саммити өз ішін аяқтады. Жиынтығы менен 20-дан ашық документке қол қойылды. Алар қоопсуздық, экономикалық жана мадани гуманитардық, маалыматтык санарип санариптештіру, бангизаттарға қаршы күрөшүү, айлана чөйрөнү қорғау чөйрөсүндөгү макулдашуулар рахмат жазгүл кыргызстандын төрагалыгы астында өтүп жаткан жыйынга келген лидерлерди президент сооронбай жээнбеков жылуу тосуп алып жатты э, баардык өлкөлөрдүн лидерлери аларча мамлекеттик резиденциясындагы э, саммит өтчү жайга чогулуп бүткөн соң э, тараптар чогуу сүрөткө түшүшүп тар курамдагы жыйынды көп өтпөй эле башташты жыйынды ачып берген президент сооронбай жээнбеков алгач катышуучуларга ыраазычылык билдирип өттү тар чөйрөдөгү маселелер кеңири курамда дагы ортого салынат бирок ал жыйынга байкоочу мамлекеттердин башчылары дагы катышат эске салсак уюмга толук мүчө сегиз өлкөдөн сырткары шкуга кирүү ниеттери бар төрт мамлекет бар алар афганистан иран монголия беларусь республикалары аталган мамлекеттердин лидерлери келип чогуу сүрөткө түшкөн соң кеңири курамдагы жыйындын иши башталды Thank you. шку саммитине казакстандын азыркы президенти касым жомарт токаев биринчи катышып жатат мамлекет башчысы сооронбай жээнбеков убакыттан пайдаланып коңшу өлкөнүн жаңы президентин куттуктап өттү президент жыйындын жүрүшүндө экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча орган түзүүнү сунуштады экономикалык кылмыштар трансулуттук мүнөздүү алып жүрөт алар бангизат аткезчилик кирешелерди камтып алуу менен тыгыз байланышта жыйынтыгында мамлекеттерге коркунуч алып келет в современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства, являются реальными угрозами безопасности государств. Чаще имеет место случаи, когда непроверенная, а зачастую заведомо ложная информация тиражируется и формирует негативный фон. Усиливаются угрозы использования IT-технологий в преступных, террористических и военно-политических целях. В этой связи мы считаем, что обеспечение информационной безопасности должно стать важным вопросом повестки дня ШОС. Важно взаимодействие и в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, а также построение системы межрегионального сотрудничества. У ряда государств членов ШОС есть большой накопленный опыт в этой сфере. Кыргызстан шыкунун 2025 жылга чейин өнүгүү стратегиясындагы максаттарды ишке ашырууга өзгөчө көңүл бөлөт. Эң башкысы мамлекеттер ортосундагы транспорттук логистикалык байланыштарды тереңдетүү зарыл. Бул багытта өлкө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун батыраак ишке ашырууну көздөйт. Предлагается продолжить консультации по созданию банка развития ШОС, в том числе в плане перехода к расчетам в национальных валютах. Сейчас большую роль в развитии экономической составляющей ШОС играет Международный деловой совет и Межбанковское объединение. Мы должны принимать практические меры по углублению делового сотрудничества предпринимателей наших стран, поощрять участие заинтересованных правительственных структур и деловых кругов в реализации совместных проектов, имеющих интеграционный потенциал важно стимулирование производств, создающих региональные цепочки добавленной стоимости. Развитие аграрного сектора, производство и переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции, зеленая экономика является приоритетным направлением нашей совместной деятельности. Считаем важным расширение международных связей ШОС с региональными экономическими интеграционными объединениями. В этом контексте видится широкая перспектива реализации сотрудничества в формате ШОС и в В целях укрепления торгово-экономической составляющей мы провели масштабный бизнес-форум на тему расширения границы сотрудничества ШОС. Пакистан ШКУга жаңа мүчө болгонуна карабай өз позициясын бекемдеди. Өткөн жылы Циндау шарында өткөн саммитте жалпы 17 документ кабыл алынган. Анда негизги басым аймактык коопсуздук маселесине жасалган. Анын ичинде экстремизм, терроризм коркунучтарына каршы туруу чаралары күн тартибине коюлган. Премьер-министр Имран Хан ШКУ алкагында кызматташууну тереңдетүү, тынчтыкты жана тұрақтылықты коргоого чоң салым кошо алат деген пикирде. As the Russian Federation takes the baton пакистан жакынкы чыгышты борбордук азия қытай менен байланыштырат бұл географиялық жайгашуу шку мамлекеттерін жакындатат бизде абдан чоң базар жана абдан бай адам ресурсы бар пакистандын азыркы саясаты дүйнөгө умтулуп өнүгүүгө негізделген. Аймақтық экономика азыркыга караганда ачыгыраак толеранттуу жана интеграцияға ийкемдүү болушу керек деген кытай эл республикасынын төрагасы белгилеп кетти ал инвестиция тартуу соода саттыкты кеңейтүүнү улантууга чакырды биз авто жана темир жол инфраструктурасын өнүктүрүшүбүз керек кытай агрардык технология менен окутууга даяр шку толеранттуулуктун үлгүсү катары таанылган толеранттуу жана интеграцияга ийкемдүү болуш керек шкуга байкоочу мамлекеттер менен аймактык иштерге өнөктөштүктү жакшыртуу шарт жыйындын жыйынтыгы менен жыйырмадан ашык документке кол коюлду алар терроризм экстремизм экономикалык жана маданий гуманитардык э, маалыматтык коопсуздук санариптештирүү заттарга каршы күрөшүү айлана чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү макулдашуулар ушуну менен кыргызстан шкуга төрагалык кылууну россияга өткөрүп берди айпери самат кызы кайнар ормонов чыңгыз токторбек уулу лтр бишкек шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын жогорку деңгээлдеги саммитин чагылдыруу үчүн эл аралык беш жүзгө жакын ммк өкүлдөрү келишти иш чараны ар тараптуу жана кенен чагылдыруу үчүн мүмкүнчүлүк түзүлгөн ата мекендик отуз эки жалпыга маалымдоо каражаттарынан тышкары шкуга мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн ошондой эле эл аралык көз карандысыз медиа өкүлдөрү иш чарага көз салып турушту теманы кабарчыбыз бактыгүл султанбек кызы улантат массалык маалымат каражаттарынын беш жүзгө жакын өкүлү ордо калада өтүп жаткан шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитин чагылдырууда ал үчүн бир гана шкуга кирген өлкөлөрдөн эмес байкоочу катары келип жаткан иран афганистан монголия белоруссия сыяктуу өлкөлөрдөн дагы келишкен ал эми эл аралык көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынан жетимиштей өкүл катышууда жалпысы болуп төрт жүз отуз төрт шкуга кирген өлкөлөрдүн журналисттери саммитти чагылдыруу үчін ата мекендік маалымат қаражаттарынан эле жүздөй кабарчы келген пресс борбор аларча мамлекеттик резиденциясындағы НСА конок үйінде уюштурулду Журналистер үчүн бардық шарттар түзіліп, иш артарапты ар мүмкіншілік кенен Шикуға мүчө болгонуна аз гана уақыт болгон Индия өлкөсінің кабарчысы кыргызстанга алғашқы жолу келген. Индия Шанхай қызматташтық ұйымына өзгөчө маани бергендіктен иш-чараны ыкчам жана кеңири чагылдыруу аракети көрүлүп жаткандыгын белгилейт. Өз материалдарында кызматташуунун экономикалык коопсуздук багытын чагылдырууга басым жасап жатат. Анан дагы албетте Кыргыз-Индия кызматташуусунун жаңы багыттары баса белгиленүүдө. Жалпысы болуп Индия өлкөсүнүн массалык маалымат каражаттарынын 20 өкүлү кел келген ахилеш суман ошону менен бирге эле кыргызстандын табияты кооз жана экологиясы тазалыгына суктанып журналисттер индиялыктарды кыргызстанга бир келип кетүүнү сунуштап жатышууда дейт бул албетте кыргызстандын туризмине салым кошот деген үмүттө Uh, uh, индиядан келген журналисттердин баардыгы өтө кубанычта эч кандай маселелер болгон жок иш чараны чагылдыруу үчүн баардык шарттар түзүлүптүр расмий түрдө индия эки миң он жетинчи жылы шкуга мүчө болгон бирок ага чейин байкоочу катары кызматташкан шку аркылуу индияга борбордук азиянын баардык өлкөлөрү менен байланышуу жолу ачылууда коңшу өзбекстандын кабарчысы сергей алибаев дагы шкууну беш жүздөй ммк өкүлү чагылдырып жатканы бир гана уюм алкагындагы кызматташуу тууралуу маалымат бербестен кыргызстандын артыкчылыктуу тармактары анын ичинде туризм инвестицияга түзүлгөн шарттардан кабар алып жаткандыгын белгилейт бул албетте эл аралык коомчулуктун кыргызстан тууралуу кенен маалымат алуусуна шарт түзүүдө развитие дальнейшее развитие регионального сотрудничества өзбекстандагы массалык маалымат каражаттары шку кызматташуусунун өнүгүүсүнө зор маани берет андыктан улуттук телерадиокомпаниялар кызматташтыкты ар тараптуу чагылдыруу аракеттерин көрүүдөбүз негизги маани бөлүүчү тармактар бул мындан аркы регионалдык кызматташтыкты арттыруу экономикалык санариптештирүү багыттары шку мамлекет башчыларынын саммитинин алкагында эки тараптуу кызматташууга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын россия федерациясынын кабарчысы дмитрий акимов дагы белгилейт ал өнөктөш өлкөнүн жакын мамилеси учактан түшкөндө эле байкалды деген пикирде дмитрий Акимовго аэропорттон салтка айланган боорсок бал менен тозуп алуу жөрөлгөсү абдан жаккан мы наблюдали за тем как э, пода как встречают э, вот эти вот бурсаки ваши учактан түшкөндө эле салттуу түрдө борсок бал менен тосуп алганы биздин туз нан менен тосуп алуу салтына окшошуп кетет экен бул дагы да болсо эки өлкөнүн кызматташуусунун жакындыгы деп айтат элем кабарчылар алыбыздын келишинче достук мамилени чагылдыруу аракетин көрүп жатабыз мен эки негизги багытка басым жасап жатам бул албетте коопсуздук маселеси жана экономикалык кызматташтык решать нужно решать все вместе кыргызстандан эле отуз эки жалпыга маалымдоо каражаттарынын токсондон ашуун өкүлү саммитти чагылдырып жатат жыйындын жүрүшүн коомдук телерадио корпорация мамлекеттик телеканалы түз эфирден көрсөтүүдө түз алып берүүгө аккредитациядан өткөн чет элдик жана жергиликтүү негизги телеканалдар кошулушкан шкунун саммитинен тышкары массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү он экинчи июндан бери он бешине чейин эл аралык мүнөздөгү маанилүү иш чараларды чагылдырып жатышат бактыгүл султанбек кызы кайнар ормонов элтр бишкек Күндүн экинчи жарымында Индия премьер-министри Нарендра Модинин Кыргыз Республикасына расмий визити болот. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуулар тар жана кеңири курамдарда өтөт. Мындан тышкары Нарендра Модинин Кыргыз Республикасына расмий визитинин алкагында Кыргыз-Индия бизнес форуму болмокчу. Қырғызстан, Қазақстан, Орусия, Таджикстан, Қытай, Индия, Пакистан және Өзбекстандың артистері бір сахнада. Бұға достық гербен гала концерт шарт түзіп берді. Салтанат Тоқтоғыл Сатылғанов атындағы ұлттық филармонияда шықуға мүчө мемлекеттердің басшыларына арналған. Бір нече өлкөнің ел артистері, ырчы бейшілері президенттерге өнерлерін тарту ұлашты. Гененрек материалында. Главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и главы стран-наблюдателей – концерт башталарда улуттук филармонияга шкуга мүчө мамлекеттердин президенттери кирип келди өлкө башчыларды эл кол чаап ордунан туруп тосуп алышты саз күйлөрү элге кеңири тараған фольклордук чыгармалар өнөрпоздордун кейімдері келген коноктордун купулуна толды. Бұл маданий кече искусство чеберлеринин тилегин орындатып, улуу сахнада алар өз таланттарын тартуулаганга шарт түзілді. иш чаранын жүрүшүндө индия казакстан кытай пакистан тажикстан жана өзбекстандын өнөр ээлери майрамдык программа тартуулады бул өлкөлөрдүн кылымдар бою уланып келе жаткан мамилесинин далили майрамдык концерт кытай республикасынын башчысында кайдыгер калтырган жок жаңырган ырларды күүлөрдү кунт коюп угуп жатты мүчө мамлекеттердин өлкө башчылары салтанатты кунт коюп көрүп жатышты ал эми мамлекет башчы сооронбай жээнбеков менен россиянын президенти владимир путин концерттин жүрүшүндө кызматташтык тууралуу сүйлөшүүгө да жетишти концерт опера жылдыздарынын аткаруусундагы программа менен аяктады келген өлкө башчылар жана көрүүчүлөр жакшы маанайда тарашты мээрим азимжанова бекзат машрапов лтр бишкек Башқа ұсық көл облысында жылына 500 мін тонна картошка, 70 мін тонна алма жана 15 мін тонна өрік өндүрүлөт Бұл алынған айыл чарба продукциясының дейірлік 80 пайызы жақынқы Қазақстан жана Россияға экспортко шығарылып келет. Эми Қырғыз Қытай алақасы бір нұққа түшіп, экспорт маселеси жөнгө салынса, жергілікті дейқандар өз продукциясын жогоруда аталған мамлекетке шығаруға даяр экенин Теманы Құндыз улантат улукбек карыпбек уулу 25 жашта болсо дагы атасынын түптөп берген алма багын татыктуу иштетип мындан ары алып кетүүгө болгон аракетин көрүп жаткан кезе, ысык көл облусунун чолпон шаарында ал 20 гектарга жакын алма багын карайт жылына 80 тонна алган түшүмдү россия жана казакстандын ири шаарларына экспортко чыгарууда ал эми бактын түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн багбан жыл сайын көчөттүн жаңы сортторун отургузуп турат эгер кыргыз кытай алакасындагы сүйлөшүүлөр жемиштүү болсо ал өз продукциясын аталган қалған өлкөгө дагы саттыққа чыгарууга даяр мен да Қытайға орық келгем Қытайды жақшылы біліп қалдым, бұрса. Бұрса Қытай кытай делегациясы келип жакшы мамиле достук мамиле түзөбүз деп келатышат азыр ысык көл облусу боюнча багбандардын сегиз миң гектардан ашык алма өрүк жана алмурут бактары бар андан жетимиш миң тонна алма жыйырма миң тонна абрикос жылына алынып турат ал эми кыргызстан боюнча өндүрүлгөн картошканын үчтөн бир бөлүгү дал ушул ысык көл облусуна туура келет тактап айтканда беш жүз миң тонна картошка өндүрүлүп анын сексен пайызы коңшу өлкөлөргө экспортко чыгарылат эгер тийиштүү шарттар түзүлсө кытай элине дагы айыл чарба продукцияларын чыгарууга мүмкүнчүлүктөр бар азыр бізде потенциал бар азыр э, көп көп жерлерді азыр бос жатпайбы ошол жерлерге э, алмабак көп жылдық алмабактарды отургузса э, жердин асылдуулугун көбөйтүп ошо айыл чарба продукциясын көп өндүрсөк кытайдын бир чоң эмес бир чакан бир шаарларын сыкыл областын айыл чарба продукциясымен қамсыздаса болады да бізде негізінен стереотип бар да ушу кмш өлкөлөрүнө э, биздин өзүбүздүн экспортубузду багытташыбыз керек депчи казакстан россиянын рыноктары эми ошол көз карашты биз өзгөртүшүбүз керек да бүгүнкү күнү биз өзүбүздөн чыгарылып аткан продукцияны сатууда биз э, сунуштарды мындай Э, айтышыбыз керек да кытай тарап кыргызстандын айыл чарба продукцияларынын табигый жактан тазалыгына кызыгууда алдыда алма кара өрүк жүгөрү кумшекер жана башка азык түлүктөрдү да сатууга пландалып жатат ал эми биосфералык аймак ысык көлдүн өрүгү алмасы жана картошкасы да экспортко даяр кундуз кызылжарова жакшылык чортонов айбек жумашев лтр ысык көл облусу эми бишкек шаарында жакшы окуган окуучулар бештеген баа алып акысыз тамактанса болот 19 жаштагы мекендешибиз тамактануучу жай ачып бир жуманын ишембисин үй бүлөлүк күн катары белгилеген ал күнү чайханага үй бүлөлөр гана кабыл алынат биринчи сентябрдан тарта окуучулар күндөлүгүн жанына алып ишемби күндөрү үй бүлөсү менен келип бул чайканадан акысыз тамактанып кетсе болот алар болгону беш деген бааларын көрсөтүүсү гана талап кылынат технология өнүккөн заманда ата эне бала менен сүйлөшүп отурган көрүнүштөр чанда кездешет долбоордун максаты бир чети үй бүлөлүк ынтымакты бекемдөө болсо экинчи жагы окуучуларды билим алууга чакыруу жуманын ичиндеги ар бир 5 деген баа 20 сомго эсептелет адамдардын жашообуздагы аябай тез кетип атат да шашылып шашылып бир жака шашабыз нары барабыз бері келебиз анан ушул шашылыштын ичинде биз э, бир эң маанилүү нерсени унутуп атабыз бул деген үй бүлө да үй бүлөлүк э, бир үй бүлөгө көңүл буруу үй бүлөгө бир убакыт бөлүү э, сүйлөшүп балдарың менен ата энең менен же болбосо ошол эле жубайың менен сүйлөшкөнгө убактыбыз жок болуп атат азырчы кардарлар тамактануучу жайларда даяр тамакты гана көрөт бирок анын кандай даярдалып жатканына көп учурда күбө боло алышпайт чайканага келген соң ашпозчулар қандай шартта иштешет ошо менен таанышып андан сырткары алардан бир эки секрет алып кетүүнү туура көрдүк ал эми ашканага кирүү үчүн анын өзүнүн шарттары бар экен мындай кийимдерди кийип гана киргенге уруксат экен яйца купили с магазина бул кадимки жумуртка сатып келдик дароо чагып казанга салуу мүмкүн эмес анткени жумуртканын сыртында ден соолукка аябай зыяндуу болгон сальмоналес бактериясы бар жумуртканы сууга салып соода кошуп он он беш мүнөт коебуз андан соң жакшылап жууп анан гана колдонсо болот китайский соль ал эми бул кытай тузу көп учурда тамактын даамын чыгаруу үчүн көп өлчөмдө кошуп коюшат ал дагы мүмкүн эмес зыяны көп анын туура өлчөмү бир килограмм азык түлүккө эки пайыз гана ылайыктуу ушул жөнөкөй эрежелерди үйдөгү ашканада да сакташыңыздарды сунуштайбыз азыркы учурда келген конокторго бул тууралуу маалымат берилүүдө окуу жылы башталса балдары менен сыймыктанып тамак жеп отурууну кыялданган ата энелер көп үй бүлө күнү деген атайын программасы бар экен биз ошону угуп үй бүлөбүз менен келелик деп чечтик э, бул жерде башка чайканалардан башка жайлардан эмне айырмасы бар э, үйгө бияка келгенде телефондоруңду тапшырып э, тамактангычакты ошо үй бүлөңө таза көңүл буруп балдарың менен сүйлөшүп убакыт өткөрүп кетет экенсиң мага ошонусу жакты чайкананын бир өзгөчөлүгү анда кыргыздын улуттук баалуулуктарына басым жасалган эң алгач бут кийимди чечип кирүү талабы бар андан соң кыргыздын салты менен колго суу куюлуп коноктор ата бабалардай жерге отуруп тамактанышат ильяс анарбай уулу рыскелди көкүлбеков лтр бишкек азыркы сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын